اب کے اس کی آنکھوں میں اب کے اس کی آنکھوں میں بے سبب اداسی تھی اب کے اس کے چہرے پر دکھ تھا بے حواسی تھی اب کے اس کے چہرے پر دکھ تھا بے حواسی تھی اب کے یوں ملا مجھ سے یوں غزل سنی جیسے میں بھی ناشناسا ہوں وہ بھی اجنبی جیسے میں بھی ناشناسا ہوں وہ بھی اجنبی جیسے زرد خال و خد اس کے سوگوار دامن تھا اب کے اس کے لہجے میں کتنا کھردرا پن تھا وہ کہ عمر بھر جس نے شہر بھر کے لوگوں میں مجھ کو ہم سخن جانا وہ کہ عمر بھر جس نے شہر بھر کے لوگوں میں مجھ کو ہم سخن جانا دل سے آشنا لکھا خود سے مہرباں سمجھا مجھ کو دل ربا لکھا اب کے سادہ کاغذ پر اب کے سادہ کاغذ پر سرخ روشنائی سے اس نے تلخ لہجے میں میرے نام سے پہلے صرف بے وفا لکھا सिर्फ